Muy buenas robianos, fanáticos de la realidad virtual, os traemos un pequeño vídeo para mostraros un poco el sistema cave que tuvimos la oportunidad de probar en París. Aquí me veis en una sala dotada de cuatro proyectores eh, concretamente que proyectaban sobre las paredes y sobre el suelo. Este sistema data ya de 1992, lo podéis encontrar eh, de diferentes formas y tamaños. Puede tener gran cantidad de proyectores, salas gigantescas. Y bueno, la sensación es bastante chula, tienen la libertad de, moverte. Hay unas cámaras de, infrarrojos que nos siguen nuestro movimiento. Llevamos unas gafas 3D y luego también un mando, es el mando que acompaña al, Move de PlayStation 3, con él podemos mover el joystick para avanzar. También podemos andar nosotros, pero llega un momento que nos quedamos sin espacio. Ahí podéis ver a, Elena interactuar con el mando que está también dotado de sensores de infrarrojos, por lo que nos sigue la, posición en el espacio y nos da, bastante juego, podemos interactuar con, con, los objetos, los podemos coger, mover con total libertad, los podemos acercar, mover. La verdad que impresiona porque los ves a un tamaño bastante, bastante grande. Es muy curioso de experimentar la sensación. Cambia bastante a la, a la sensación que te da Oculus. Ahí podéis ver, podéis ver el sistema de, de, proyectores, cámaras de infrarrojos. Son proyectores de, de tiro corto, se pueden pegar bastante a la, a la pared. Son proyectores 3 Ahí podéis ver el mando con sus sensores de cerca. En definitiva, una gran experiencia de realidad virtual altamente recomendable de probar. Para mí no tan inmersivo como Oculus Rift, pero igualmente excitante si tenéis la oportunidad de, probar. Hasta otra, Robianos.